vuurwerk om het nieuwe jaar mee in te luiden. Gelukkig 2031. Geen naalden van de kerstboom op de vloer. Gelukkig 2031. Geen pompoensoep met verse brood. Gelukkig 2031. Geen kerstkaarten met onleesbare wensen. Gelukkig 2031. Stille luister eens. Je bent een onderdeel van de wereld eens. Honger niet te stille luister eens. Was het misschien al lang te laat? Gelukkig 2031. Was het misschien gewoon een kwestie van tijd? Gelukkig 2031. Voordat de aarde het helemaal zat was. Gelukkig 2031 en de uitbuiting nu van haar kant kwam. Gelukkig 2031. Honger niet stille, luister eens. Honger niet te stille, luister eens. Je bent een onderdeel van de wereld eens. Honger niet te stille, luister eens. zongen is nu een stilte. Waar bomen nooit zongen is nu een stilte.